he's afraid of his horse. And he don't like cattle. Just a Hollywood cowboy. Ginger Rogers та Джек Карсон у фільмі наречений носив шпори. У фільмі також знімались Джоан Дейвіс, Стенлі Ріджерс, Джон Літл, Джеймс Браун, Віктор Сен Юнг, Міра Маккіні. Гордон Нельсон, Джордж Мідер, Кемп Нівер, Роберт Вільямс. Автори сценарію Роберт Лібот, Френк Бар. Оператор Певерел Марлі. he just can't stand the noise. композитори Еміль Ньюман та Артур Ленш. Продюсер Говард Велш. Режисер Річард Ворф. Містер Касл призначив мені на сьогодні зустріч. Мене звуть Ейджей Джей Фернібл. Я адвокат. Проходьте, будь ласка. Містер Кастл на терасі. Сюди, будь ласка. Вибачте, я не знав, що ви тут. Мені кажуть, що я надто повільно витягую з кобури пістолета. Застряг. Я Ейджей Фернібл. Містере Касл, я не вважаю, що ви надто повільні. Дякую. Ви адвокат? Так. Перш ніж ми перейдемо до справи, я б хотіла сказати, що із задоволенням дивлюся ваші картини. Ваші фільми хочеться дивитися знову і знову. Але найголовніше вони позитивно впливають на молодь Америки. Впливають? Так. Мій племінник Арнольд, йому зараз сім років. Не лягає спати без шпор Бена Кастла. А як же простирадла? Я мала на увазі, що він їх кладе біля ліжка. Розумію. Може, присядемо? Ці ковбойські черевики мені такі мозолі натерли. Ось тримайте. Oh. Містер Рент каже, що у вас якась невеличка проблема юридичного характеру. Щось на зразок того. Я не можу таке жінці казати. Тобто жінкою таке недоречно обговорювати. Не думайте про мене як про жінку. Я адвокат. Справа в тому. Так. Розумієте, ця справа. Так. Про що це я? Ви думали про мене як про адвоката? Хіба? Звичайно. Це кримінальна справа містера Кастл? Ні, uh, тобто ще ні. Розумієте, якось так uh, трапилося, що я опинився у Лас-Вегасі і грав там у кості із хлопцем на ім'я Гаррі Келлен. Ви товаришуєте? Так, наша дружба розміром у 60 тисяч доларів. То ви й досі товаришуєте? Містер Келлен так не вважає. Чому? Тому що в мене не було 60 тисяч. Він трохи нервував, то я мав підписати документ, що я виплачу йому ці гроші. Містере Кастл, у такому разі ви маєте повернути oh, гроші. Я розумію, але у справі Брауна проти Маккензі, у якій розглядалася аналогічна ситуація, суд Каліфорнії постановив, що гроші можна не повертати. Коли ви підписували документ, були свідки? Ні. Тоді загалом ми можемо зробити припущення, що була досягнута взаємна домовленість. Перед вами немає ніякого морального зобов'язання повертати борг містеру Келену. Келену. І я впевнена, що наш суд може задовольнити таке припущення. Тому моя власна думка така, що вам немає про що турбуватися. Але ви не знайомі з містером Келеном. У нього є друзі з пістолетами. Так. І що каже поліція? Я ж вже казав, що ви не знайомі з містром Келленом. Розумію. А чому ви вагаєтеся? У мене немає 60 тисяч доларів. Я не кажу, що я марно витрачаю гроші. Ви самі бачите, я людина скромна, але у наш час не можна гроші на вітер кидати. Я й подумав, що ви можете поговорити із містром Келленом і досягнути якоїсь взаємної угоди. Звичайно, можна було б спробувати. Добре, де ви живете? Ми можемо сьогодні полетіти до Вегасу. Мій водій заїде за вами о сьомій. Полетіти до Вегасу? Ви сьогодні зайняті чимось іншим? Ні. Звичайно, що ні. Ось моя адреса. Я спробую не запізнитися, містере Кастл. До побачення. Я сподіваюся, що наше співробітництво буде досить плідним. Так. Містере Кастл, я не думаю, що ви граєте повільно. Click Що він каже? Він каже, що заїде за вами о сьомій. Привіт, Еліс. Привіт. У нас така маленька квартирка, у неї навіть зайти неможливо. Що я казала? Навіть сумку занести не можу. Мені здається, що такі дівчата, як ми, могли би більшу квартиру знімати. Що скажеш? Подай мені, будь ласка, светра. Дякую. Може, я чогось не розумію, але мені здається, ти кудись збираєшся. У Лас-Вегас. Лас-Вегас? Ти? Так, завтра повернуся на конференцію з моїм новим клієнтом. Його рекомендував містер Грент. Його це вже цікаво. Одружений чи ні? Розкажи мені про нього. Стосунки між адвокатом та його клієнтом не мають виходити за рамки ділових. Подай мені лак для нігтів. Ти можеш своїй подрузі розповісти, хто він і панчохи, будь ласка. Послухай, Джей, хто твій новий клієнт? А мені подобається твоя нова зачіска. Не змінюй тему розмови. Я тільки подобається. Дівчина сказала, що якщо я зроблю зачіску коротшою, я одразу на кілька років помолодшую. Так. Так, але я тепер схожа на хлопця. Еліс, відкрий, будь ласка. Слухаю. Містер Касл просив мене відвести пані Фернібл до аеропорту. Будь ласка, повільніше. Пані Фернібл, Ви розмовляєте англійською? скажіть пані Фернібл, що я на неї чекаю коло парадного. Добре, вона вже йде. То ти вже не іноземців працюєш? Це не він, це його водій. Водій? То хто твій клієнт? Тільки нікому не кажи. Бен Кастл. Чекай. То ти маєш взяти з собою купальника і літні туфлі. Хвилинку. То їдеш із цим розпутником Беном Кастлом? Я його адвокат. Допоможи мені. Не так. Допоможи мені. Я багато чула про нього. Він дуже полюбляє вродливих дівчат. Майже кожна друга дівчина у Каліфорнії зустрічалася із ним. Але зі мною він поводиться як справжній джентльмен. До того ж, це ділова подорож. Тоді навіщо тобі так багато речей? Я не знаю, куди ми з ним маємо йти. Про що ж я й кажу? Еліс, до побачення. Зачекай, зачекай. Капелюшок, тримайся подалі від цього ковбоя. Він розбив серце багатьом жінкам. Портфель, мій портфель. Будь обережніше. Будь обережніше. Пальто, пальто. Обережніше із пальто. Це моє, до речі. Бен Кастл. Чому не я на її місці? Ви сьогодні летите до Лас-Вегасу. Вибачте, я помилився. Мабуть, це не ви. Ні, я і Джей Фернібл, адвокат містера Кастла. Так, звичайно. А я Стів Хок, я його пілот. А хіба ми не рейсовим летимо? Ні, на моєму. Бен вважає, що треба подорожувати зі смаком. Його смак я бачу змінився на краще. Дякую. Люба, як справи? Добрий вечір, містере Кастл. Ваші кімнати вже готові. Ти старий друже, добре пам'ятаєш мої звички. Головне, щоб було багато шампанського, і не забудь побільше льоду заготовити. Вранці на сніданок подаси мені теж шампанське. Звичайно. Е, вам не потрібно реєструватися. Я просто запишу, що ви супроводжуєте містера Кастла. Але я маю. Я недобре пам'ятаю муніципальні закони Лас-Вегасу, але вони однакові майже по всіх великих містах. Отож, стаття 71 пункт 3 вимагає, щоб усі проходили реєстрацію у готелі, якщо вони звичайно не одружені. Що? Міс Фернібел, мій адвокат. Oh, Розумію. Будь ласка. Ключ містера Касла. Oh, uh, Містере hmm? Кастл, так чи не запрошували ви на ці вихідні до себе в готель якихось гостей? Не забувайте, меблі в готелі теж грошей коштують. Звичайно. Вперед, малий. Містера Кастл, містере Кастл, будь ласка, автограф. Ми чули, що ви будете у Лас-Вегасі. Будь ласка, автограф. Ви чудовий актор. Дякую. То це Бен Кастл. А де твій пістолет, білявко? Посміхайся, коли розмовляєш із жінкою ковбоя. Як тут чудово. Я знав, що вам тут сподобається. Тут багато кімнат. Ідіть, подивіться. Гаразд. Дай мені ключа. Я сам про неї попіклуюся, малий. Містере Касле, якщо вам не важко, не малий. Що? Не називайте мене малим. Звичайно. Звичайно, як скажеш, синку. Ви знаєте, я щойно приїхав із Бермонду, з далекої провінції. Бен Кастл перша зірка Голівуду, яку я бачу не на екрані. Справді так, я маю сказати, що у житті він такий самий, як і в кіно. Я повішу у шафу. Оператор Люба, це Бен Кастл. Так, містере Кастл. Люба, у тебе такий милий голос. Ти одружена? Так, містере Кастл. Тобі передавай привіт від мене своєму чоловікові. Люба, а чи не здається у тебе машина на прокат? Відкрита машина. Так, містере Кастл. Ти знаєш, у якому готелі я зупинився? Звичайно, це всі у місті знають. Я направлю туди вашу машину, містере Кастл. Дякую, Люба. Я тримаю у uh, готелі свій гардероб, щоб не тягати туди-сюди. Розумієте, коли я не у місті, я маю носити <laughs> таку одежу. Це частина мого контракту. А ви гарний? Hmm? Тобто милий. Тобто нічого. Вам подобається? Hmm? Так. Так, непогано. Бачите, ось тут і ось тут, і ось тут БК. А на спині ім'я повністю написано. Бачите? Бен Кастл. Я теж тут житиму. Розумієте, це дуже великий дім. Я кожного разу. Тобто, коли буваю я так завжди. Якщо ви проти, я можу зняти вам номер. Ні, все гаразд. Я довіряю вам. Так. Інтуїтивно. Заходьте. Відкрито. Вибачте, я не порахував. Я забув сказати, що ми зараз підемо на зустріч. Я вас чекатиму. Я буду готова за 10 хвилин. Звичайно, я не рекомендую вам відчиняти вікна. Народ тут дикий. Тобто захід таки насправді дикий. Ні, але обережність ніколи не завадить. вечір. На нас чекає містер Келлен. Сюди, будь ласка. Ти трохи спізнився. Знайомся, мій адвокат, міс Фернібул. Добрий вечір. Ей Джей Фернібул. Ей Джей Фернібул? Так, її ім'я Ебігейл Джейн, але усі звуть її Ей Джей. Ну що ж, сідайте. Навіщо тобі потрібен адвокат? Uh, Мені відомо, що містер Кастл дав вам розписку, і я б хотіла. Мені не потрібен адвокат. Я сам знаю, чого варта розписка. У такому випадку Бен, як людина благородна, розуміє, що борг має бути сплаченим. Так, але я розумію, містер Келлен, Дякую. Читай. Я маю просити вибачення. Мені стало відомо, що у місті знаходиться людина, з якою я б не хотів зустрічатися. Дивно, але завжди знаходяться люди, яких ти не хочеш бачити. Ти ж не хотів зі мною зустрічатися? Так, не хотів. Містере uh, Келен, але я б хотіла обговорити з вами те, що так непокоїть мого клієнта. Uh, Ми могли б досягти угоди? Так, могли б. Я повернуся uh, сюди о другій ранку. Буде менше людей. Приємно було познайомитися. Ей Джей Фернібл. Так. Тоді розважайтеся. Життя надто коротке. Чому така мила жінка, як ви, пов'язала своє життя із нудною справою розбирати чужі стосунки, вирішувати юридичні проблеми? Я вам поясню. Мій батько хотів хлопчика. Так? Навіщо? Потанцюємо? Із задоволенням. Добрий вечір, містер Касл. Я вирішила, що ви замовлятимете ту саму страву. Я її одразу й принесла. Дякую, Айроні. Постав на стіл. О, так краще. Смішно? Що? Я займаюся законами. Нічого смішного в законах немає. Ви казали, що бути юристом дуже нудно. А я подумала, що якби я не вивчала закони, а ви не програли гроші, ви б не запросили мене на роботу, і ми і ми не поїхали б до Лас-Вегасу. І я б не танцювала з Беном Каслом. Так, я вас розумію. Ви, мабуть, із задоволенням танцювали ковбойський танець. Я ковбойський танець? Так, ви ж танцювали у фільмі Небезпека поруч. Я його на тому тижні дивилася. Небезпека oh, поруч? Так, небезпека поруч. А на чиїй стороні я був? Пастухів корів чи овець? Хіба ви не пам'ятаєте? Ви боролися із п'ятьма чи шістьма бандитами, а наприкінці фільму була страшна стрілянина. Так завжди буває. А після стрілянини ви і донька Ренджера, здається, її звали Джені. Їх усіх так звуть. Ви пішли до каньйону, вона повернулася до вас і сказала. Через тебе завтра все буде не так, як сьогодні. Так, тепер я пригадую. А я їй сказав: Люба, запам'ятай єдине. Захід ось наше майбутнє. Так і сказали. Але одна річ у цій сцені одна річ здивувала мене. Яка? Um, Ви um, ви сиділи поруч із нею, а потім ви взяли її руку і сказали: може, покатаємося? Може, я взяв машину на прокат. Треба використати таку нагоду. А ви праві. Я ще два несу. Що трапилося, містере Кастл? Це на вас не схоже. Може, й так, Айроні. Праворуч від вас, леді і джентльмени, ви бачите один із найбільших у світі каньйонів і один з найчарівніших краєвидів. До того ж, подивіться, який вечір. Ви хочете подивитися? Ми ж за цими приїхали, чи не так? Коли на таке дивишся, відчуваєш себе таким незначним. Але для мене ви дуже важлива. Тут Отаку тиху ніч. Так, ніч сьогодні тиха, така чарівна, така Романтична. романтична. Ей, Джей, а тобі коли-небудь казали, що ти дуже. Яка? Я хочу. Що? Тобто, Я перший раз цілую адвоката. І як тобі? Поцілунок із адвокатом може потягнути за собою цілу низку наслідків. Мені байдуже. Дарма. Чому? Хлопець обіймає вродливу дівчину і цілує її. А ніч така тиха і місячна, і на цілі милі навкруги немає нікого, жодної душі. І їх ніхто не бачить і не чує. Ну, свідків немає? Так, немає свідків. І припустимо, що цей хлопець, якого ми назвемо uh, представник першої сторони. Так, і припустимо, він скаже дівчині, я кохаю тебе. І дівчина, що вона йому відповість на це? Думаю, я теж тебе кохаю. Після цього, мені здається, хлопець має сказати. Ти вийдеш за мене? Що вона йому відповість? Так. Так. Так. Я такий щасливий. Шлюбне бюро. думаю, що ти маєш тобто поговорити з ним наодинці. Така чоловіча розмова, тобто розмова між чоловіком і жінкою. Ти мене зрозуміла? Так, я зрозуміла. Любий, на щастя. Звичайно. Старий друже, у мене до тебе одне питання. Тобі вона насправді подобається? Що? Звичайно, вона мені подобається. Oh, Добрий вечір. Будь ласка, сідайте. Дякую. Мікі. Тепер до справи. Ви дуже схожі на свого батька. На батька? Ви знали мого батька? Так. Чудова людина, талановитий адвокат. Він мене багато разів представляв. Я чув, у нього були і фінансові труднощі. Я мав одразу б йому допомогти, але я був надто зайнятий, а потім було вже пізно. Так, але звідки вам відомо це? Я звик слідкувати за життям людей, з якими я працював. У мене є друзі у Лос-Анджелесі. Вони мені розповіли. Але мої друзі у Лос-Анджелесі мені дещо забули розповісти. Наприклад, про це. Oh, я щойно отримала його. Сьогодні. Ковбой? Mm-hmm. Йому щастить. Але у кості йому не дуже щастить. Вибачте, я маю дещо владнати. Поздоровляю, Бене. Поздравляєш? І з чим? Ти щойно одружився. Так, звичайно, дякую. Дуже дякую. Тому я маю подарувати тобі щось на весілля. Забудь про 60 uh, тисяч. Я розірву твою розписку. До побачення, місіс Кастл. Якщо ковбой виявиться не дуже хорошим чоловіком, ви знаєте, де мене шукати. На цей раз ти перевершив самого себе. Гідотний, підлий мерзотник. Ти обдурив її. Що? Я сказав, він обдурив тебе. Зачекай, на що ти натякаєш? Я сказав те, що сказав. Зачекай. Я тебе не зрозуміла. Забудьмо. Не стримався. Я б не зважав на його слова. Тоді ти мені поясни, що він мав на увазі. Я? Я сам нічого не зрозумів. А мені здається, я починаю дещо розуміти. Ти знав. Ти знав, що мій батько колись захищав Гаррі Келена. Ти знав? Коли містер Герт мені рекомендував тебе, він щось таке згадував. Це він порадив тобі одружитися зі мною. Ні. Я сам цього захотів. Так, я розумію. Стіве, відвези мене до Лос-Анджелеса. Ей, Джей, зачекай. Ти маєш мене зрозуміти. Налий мені ще малий. Не називай мене малим. Вибач, все одно наливай. Здається, тобі вже забагато ковбою. Не називай мене ковбоєм. Може, я і схожий на нього, але я не ковбой. Я тільки що одружився, але у мене не буде медового місяця. Невже ковбою? Не називай мене ковбоєм. Моя жінка пішла від мене. Вона дуже вродлива жінка і до того ж дуже розумна. Вона швидко зрозуміла, який я насправді. Не сумуй ковбою. Послухай, не називай мене ковбоєм. Я ж тебе сто разів просив, не називай мене ковбоєм. Добре, як скажеш, синку. Я сплю. Вибач, Еліс. Щось ти рано повернулася. Конференція була дуже коротка. Так. Я зараз тобі дещо скажу. Це була не просто конференція. Ти одружилася з ним. З кастлом? Мої поздоровлення. Все просто як у касті. Я б ніколи не подумала, що він такий. Але ж ви тільки не одружилися і маєте бути разом. А де молодий? Це одруження було частиною його підступного плану. Він цинічна, егоїстична зірка екрану. Чому я не дізналася про це до того, як закохалася у нього? Так, до того як закохалися у нього. Але ти одружилася із ним? Так, ніхто не заперечує, що він підступна людина. Але тебе ж ніхто не примушував одружуватися із ним. Пам'ятаєш, що я тобі казала? Я попереджувала тебе. І хто винний? Хто винний? Ти ж сама все прекрасно розуміла. Послухай, я не хочу більше про це говорити. Я я завтра подам на розлучення. На розлучення. На розлучення? Навіщо? Я тебе дуже добре знаю, Джей. Ти б не вийшла за нього, якби не кохала. Що з тобою, Джей? Чому ти не хочеш піти і повернути його? Oh, Йому не потрібна жінка. Це випадково трапилося. Йому потрібна люта фурія, яка б зробила із нього справжнього чоловіка. Ти є ця жінка. На що ти натякаєш? Oh, Ні на що. Uh, Як мені з цим? Що скажеш? Я не можу. Може, на одне око? Hmm? Мені байдуже. Може, усе прибрати? Ти хочеш, щоб я жила із ним в одному будинку? Деякі жінки так роблять, але не я. Сподіваюсь тільки, що одного дня знайдеться жінка, яка зробить його теж нещасним. А знаєш, як жінка може звести рахунок із чоловіком, жити із ним. Доброго ранку, Ігнасіо. Доброго ранку. Радий знову вас бачити. Дякую, Ігнасіо. Мені приємно, що ти мене так зустрічаєш. Містер Касл нам наказав так зустрічати усіх, хто приходить до нього в гості. У першу чергу молодих жінок. Так, звичайно. Містер Касл вже прокинувся. Ні, він ще спить. Він вчора дуже пізно повернувся додому. Так, я знаю. Um, у машині мої речі. Будь ласка, Ігнасіо, занеси їх у дім у вільну спальню. Ви житимете тут? Ah, Справа uh, у тім, що це тепер мій дім. Oh, Ви купили його? Oh, Ні, Учора ввечері я одружилася з містером Кастлом. Тепер я місіс Кастл. Ні, вам краще йти додому, бо ще не прокинувся. Заходьте пізніше. Вибач, Ігнасіо, але я нікуди не піду, я живу тут. Це мій дім. Тому, будь ласка, піди і принеси мої речі. А я поки що подивлюся дім. Урешті-решт, це мій дім. Так, міс. Тобто я хотів сказати місіс. Любому Бену від Лінди. Ви кухар? Mm-hmm. Так, місіс Форс. Доброго ранку, місіс Форс. Uh, Сніданок вже готовий? Он він. Де? Он там. Де? Он там. Він так завжди снідає. Чорний король і червоний король. Гаразд. Я все одно маю зачекати. Познайомте мене із життям будинку. Коли пральний день, яке меню, щомісячні фінансові звіти? Хто до біса розказав тобі про фінансові звіти? Ніхто. То яке ти маєш право звинувачувати мене у крадіжках? Я не звинувачувала вас. Якщо у Бена буде жінка, яка рахуватиме кожний пені, я ви звільнитеся. Так, я звільнюся. А тебе я спущу зі східців. Яке ти маєш право стояти тут переді мною, вимагати меню, фінансові звіти? Я покажу тобі такі звіти. Якщо ви продовжуватимете розмовляти зі мною в такому тоні, ви першою підете. Ти не маєш права звільняти мене. Але ви тільки но самі сказали, що ви звільняєтеся. То нехай так і буде. Я згодна. Дякую. Вибачте, бідна, бідна місіс. Що трапилося? Дзвонив чоловік зі студії. Він сказав, що містер Берман дуже розлютився, коли дізнався, що ви із Беном Каслом одружилися. Містер Берман? Хто такий містер Берман? Це найголовніший бос на студії. У нього страшний характер. Також цей чоловік сказав, що сьогодні ви маєте сфотографуватися із Беном Каслом. Добре, Ігнасіо. Ви не питали дозволу у містера Бермана на одруження? Ні. Бідна місіс. Бідна місіс і Бен Кастл. Бідний Ігнасіо. Містера Кастл, ваш сніданок готовий. Містере Кастл, ваш сніданок готовий. Постав його у відро. Голова. А чому ви так рано сніданок принесли? Я тільки пішов спати о сьомій. Закрыты шторы. Миссис Форс, закрыты шторы и йдіть звідси. Вони закриті. Закриті? Закриті. То не відкривайте їх. Місіс Форс. І нікого сюди до мене не впускайте. Хто ще? Будь ласка, йдіть звідси, будь ласка. Містере Кастл, будь ласка, ваш автограф. Що? Кого? Автограф? Як ти сюди зайшла? Місіс Форс, Ігнасіо, заберіть її. Містере Кастл, будь ласка, дайте мені ваш автограф. Хіба вам ніхто не казав, що я не роздаю автографи? Тобі треба кави випити. Ні, кава мені не потрібна. Мені ось що потрібно. І ще мені потрібно з кимось поговорити. А знаєш, я одружився. Так, я знаю. Але моя дружина мене покинула. Вона вже повернулася, Бене. Ще хтось іде. Який сьогодні галасливий ранок. Ну добре, заходьте. Містере Касл. Я маю з вами поговорити. Ви маєте знати, що я щойно отримала повідомлення. Я щойно отримала повідомлення. Я гадав, що ви і так усі плітки знаєте. Мене повідомили про моє звільнення, містер Кастл. Правда? Тобто ви кажете, що вас звільнили? Містере Кастл, хіба ви нічого не розумієте? Місіс Форс, я намагаюся вас зрозуміти. Я сиділа на кухні. Я працювала як останній раб на плантаціях. Я вас дуже добре чую. Перенесіть щось від головного болю. Я готувала вам рагу, а тут зайшла ваша дружина і наказала мені забиратися. Я тобі ось що скажу ковбою. Я працюю в тебе вже цілих три роки. І ніяка жінка не має права казати мені, що я маю робити, а тим більше звільняти мене. Вам буде цікаво дізнатися, місіс Форс, що кухня згідно законодавства належить жінці, і це її парафія. У справі містер Паркінс проти тобто місіс Паркінс суддя Вілкінсон визнав, що жінка, тобто місіс Паркінс, Паркінс, я її не знаю. Має повне право звільняти прислугу, якщо вважає за потрібне. Так, є такий закон. Паркінс проти огірків. Тому я раджу вам, місіс Форс, починати збиратися. Я маю спершу дещо закінчити. Я готую рагу. Який галас. А куди усі пішли? Ну, добре, я вип'ю. Мабуть, з іншого боку. а це хто? Жіноча нога. Доброго ранку. А ви теж одружені. А що сталося із моєю дружиною? Розумієте? Ей, Джей, я тільки но про тебе згадував. Що таке? Ти мала прийти раніше. Мені було дуже погано. Будь ласка, прийшліть містеру Каслу щось від головного болю. Нашатирний спирт і два сирих яйця. Вибач. А тепер зробимо фотографію ковбоя із тим, що найдорожче його серцю його дружиною і його конем. Ну добре, якщо дружина не заперечуватиме, можна і так. Один, два, три. Знято. Молодець. Oh, не бійся. Так, Бене, а тепер давай зробимо кілька знімків у сідлі. Ні, тільки не сьогодні. Я погано спав. Але шанувальникам сподобається. Сем тобі допоможе. Допоможе? Як це допоможе? Навіщо йому допомагати сідати на коня? У його останній картині я бачила на власні очі, як він вистрибнув із другого поверху, сів на коня і поїхав собі. Так, але ні, не я, то був дублер. Що? Я мав тобі одразу сказати, я ненавиджу коней. Це Сем, він працює у конюшні. Він мій дублер. Ось який має бути Бен Кастл. Добрий день, Семе. Справжній ковбой. Криві ноги, худий і жує тютюн. Ну добре. Ну що ж, давай, Семе, допоможи мені. Тримай цю скотину. Обережно. Нарешті. Ну давай, Люба. Один, два, три. Знято. А тепер, місіс Касл, я попросив вас сісти з ним поруч. Ні, не треба, я вже злізаю. Вийде прекрасний знімок. Розвертай коня. Просто чудово. Не бійтеся. Сідайте. <laughs> Бене, посміхнися. Дивись в об'єктив, Бене. А можна я не буду посміхатися? Мені так більше личить. Ну добре, давай, Люба. Один, два, три. Знято. Містере Кастл, прийшли репортери, вони вже вас чекають. Ходімо. О, я забув. Що трапилося? Ти куди? Тримай коня. Я маю йти. Ви мене забули? Я маю вас попередити, місіс Кастл. Ви ще не знайомі із репортерами. Краще буде, щоб ми із Беном самі вели розмову, а ви просто мовчіть. Привіт, привіт. Привіт, Бене. Наші поздоровлення. Дякую і дякую, що прийшли. Заходьте, знайомтеся, моя дружина. Знайомся, Люба, репортери. Ну не бійся, кажи, здоров. Здоров. Здоров. Тож як ви познайомилися? Дуже просто. Вона була моїм адвокатом. Адвокатом? Так. То ви насправді адвокат, місіс Каттл? Я Ейджей Фернібл. У мене офіс на Беверлі Хілз. Фернібл? Дочка Артура Фернібла? Так. Несподіванка, неси камеру. Фото тільки місіс Кастл. Оце так фото вийде. Бен, вийди з кадру. Що? Я попросив вийти з кадру. О, так, звичайно. Місіс Кастл, яка ваша думка про справу Бартона? Я вважаю, що її скоро буде вирішено. Подібну справу вже розглядали у квітні минулого року. Більшість присяжних підтримала рішення. Вас цікавить політика? Ні, Ви не збираєтеся покинути свою кар'єру? Може, кілька знімків у будинку? Так, ходімо, ходімо. Ходімо, і ти, Бене. Ти можеш бути потрібен. Я не хочу вам заважати. Бачу, ти вже ревнуєш ковбою. Я тебе розумію. У тебе чарівна жінка. Так, але якщо ти мене спитаєш, я скажу, що усі жінки чарівні. Тобто, як це? А так, і на мою думку, жінка не повинна бути надто розумною. Надіньте капелюха, місіс Кастл. Посміхніться. Чудово, місіс Кастл. А тепер кілька кадрів на терасі. А що бос на це каже? Як завжди, називає його невгамовним ковбоєм. Але вона справжня леді, містер Холідей. Ну, хлопці, все сподобалося. Так, а що тепер ми робитимемо? У нас великий вибір. Наприклад, ми можемо трохи посидіти на терасі. А як вам цей кадр? Містер Кастл? Так. Я ще не закінчила обід. Вам дзвонить місіс Браун, ваша стара знайома. Не зараз, місіс Форс. Я скажу, що ви їй пізніше зателефонуєте. Бене, а може додати трохи романтики? Що скажеш? Так, звичайно. Я не проти. А ти що скажеш? Я теж не проти. Вона ж моя дружина. Так, я його дружина. Так. Ні, Бене. Поцілуй її. <clears throat> таке. Ну добре, добре. Ми можемо йти. Вони усі пішли. Так. Дуже прикро, якщо це вугілля пропаде. Дуже, дуже добре нагрілося. Так, може, шашлик зробимо. Як скажеш, це моя улюблена страва. Вимкни. Що? Вимкни радіо. Uh, ти не пам'ятаєш? Що? Ти не пам'ятаєш цю пісню? Яку? Але ти ж співав її у картині про Дікі Мікі. Так. Будь ласка, зроби мені послугу. Так, все, що скажеш. Заспівай її. Зараз? Я погано пам'ятаю цю пісню. Це було так давно. Будь ласка, прошу тебе. Я маю принести гітару. Ігнасіо. Постав платівку. А тепер закрий очі і уяви собі, що ми біля каньйону. No more wandering around since I found my true love. No more hitting the trail, looking for a new love. No more wandering around, rounding up the cattle. Let 'em have a stampede, they can all skedaddle. So goodbye, old paint. My guns ain't spitting lead. I'm through with chasing rustlers. Gonna chase my gal instead. I'll be settling down. You can keep the prairie. I'll be happy in town with the gal I marry. Голосніше. голосніше. Іноді він мені допомагає. valley settling down. You can keep the prairie. I'll be happy in town with the gal I marry. Я мав тобі відразу сказати. Я не співаю. Я тільки роблю вигляд, що я співаю. Інша людина співає і грає на гітарі. Мені подобається музика. У мене просто немає hmm. слуху. Хтось інший їздить на коні, хтось співає за тебе. А що ти сам робиш? Ось де він молодий. А що в неї є таке, чого немає у мене? То це вона? Привіт, Люба. Ей Джей, це мої друзі. Будь ласка, знайомтеся. Моя дружина Ей Джей. Привіт. За це ми маємо випити. Подивіться, що я знайшла. <laughs> Він їй теж наспівував. Я добре пам'ятаю, як він мені колись цю пісню грав. І мені він грав. Розкажи нам, як ти з нею познайомився. Ми з нею. Яка різниця? Головне, не забудь запросити мене на свою нову картину. Коли я про таке забував? А давайте краще підемо погуляємо. Тобі сподобається Хелен Дайс? Вона якраз твій тип. Так, чудова думка. Ви йдіть, я вас наздожену. Ну, добре, тільки прийди. Вам дзвонять зі студії, містере Кастл. Я пізніше передзвоню. Але це містер Біген. Біген? А, Берген. Привіт. Вибач, я не можу зараз розмовляти. Так, Джейн. Так, містере Берген. Так, я знаю, що записано у моєму контракті. Я вранці прийду. Ні, я не можу приїхати із адвокатом. Хвилинку. Джей Ен, ти правий. Я так і зроблю. Побачимося. Пам'ятай, Ей Джей, він людина дуже жорстка, на компроміси не йде, і його легко роздратувати. І головне, він мій бос. Якщо тобі потрібен інший адвокат, ні, ні, ні. Ти чекай мене тут, а я піду його пошукаю. Бен Кастл та Панчо. Я виведу його, містере Берген. Привіт, Семе. Привіт. Привіт, панчо. Симпатичний кінь. Так, дуже. Він мій найкращий актор. Знаєте, скільки грошей у минулому році зібрали картини за його участю? 25 мільйонів. Ти хороший. Містере Берген, де ви? Я чую ваш голос. Але де ви? Кажіть чіткіше, де ви? Бачу, ви вже знайомі. Вона із тобою? Можна так сказати. Е, вона моя дружина. Дружина? Що вона тут робить? Я просив тебе привести адвоката. Вона також і мій адвокат. У даному випадку я лише адвокат. Ну добре. Ви вже знаєте, що я думаю про вашого клієнта. Ось контракт. Мені його розірвати, чи ви самі це зробите? На якій підставі? На якій підставі? А ви почитаєте і самі зрозумієте. Пункт 33. Він не має права одружуватися, не отримавши дозволу від студії. Ви маєте погодитися, містере Берген, що цей пункт дещо дивний, і його доречність можна буде опротестувати у суді. Я згоден, мадам. Вам дзвонять, містере Кастл. Дякую, але іди, Бене. Ми майже закінчили з містером Бергеном. Може, мені краще лишитися, Ейджей? Це ж мій контракт. Твій колишній контракт. Завтра вранці від імені свого клієнта я подам заяву у суд проти вашої студії і вимагатиму компенсацію у розмірі 150 тисяч доларів. Що І я певна, що суд прийме мою заяву? Її буде подано на підставі порушення контракту зі сторони вашої студії та за моральні збитки, які поніс мій клієнт. Але це він порушив контракт, а не я. А як же пункт 17? Що з пунктом 17? Над назвою кожної картини буде написано тільки ім'я та прізвище актора. У даному випадку це Бен. Так і було. Це правило буде збережене і на всіх плакатах його картин. Більш того, все інше має бути написано меншим шрифтом, у тому числі і прізвища інших акторів. А тепер підійдіть сюди, містере Берген. Над назвою картини два імені. Але ж це панчо, це ж кінь. Але його ім'я написано таким самим шрифтом, як і ім'я Бена. Ні, навіть трохи більшим. Але панчо це ж не актор. А хіба не ви мені казали, що панчо найкращий актор на студії? Добре. Цей ковбой буде у мене зніматися іще 40 тижнів. Але як тільки закінчиться дія контракту, він вилетить зі студії. Так, так. Звичайно, коли скажете. Добре. До побачення. Бай. ей ми маємо терміново їхати. Добре, але я маю перш тобі дещо сказати. Ми з містером Бергеном розірвали твій контракт. Так, лише одні неприємності. Але ми дійшли угоди. Тільки-но дзвонив Гаррі Келлен. Він зараз у місті. Він бажає з нами зустрітися. Якщо тебе не буде, вибач, я не можу. Як ти можеш так зі мною обходитися? Ти влаштувала мою кар'єру. Тепер ти мусиш врятувати мені життя. Ось, будь ласка, місіс Кастл, новий контракт та чек, про який ми з вами домовлялись. Дякую, містере Берген. Але ви не така вже уважна адвокат, як ви мені спершу здалися. Замість 75 тисяч я дав вам чек тільки на 60. 60 тисяч достатньо. Твій контракт. І якщо містер Келлен з'явиться до тебе, можеш йому ось це віддати. Тепер усі твої негаразди позаду. Тобі не потрібен адвокат та, мабуть, і дружина. Отже, організуй сьогодні велику вечірку і запроси подруг. Ей, я не хочу вечірки, я хочу тебе. І це не через Келена. А як я додому доїду? Панчо поруч. Поїдеш верхи, ковбою. А це хто? Oh, а це я, коли я виграла конкурс краси в університеті. А коли це було? Uh, У 1902 році. А це? А це я на випускному балі. Oh. Oh, І знову я задьмарила твої окуляри. Привіт, Джей. Привіт. А ми тут. А ми як його? Ти повернулися? Сподіваюся, я вам не заважаю. Звичайно, ні. Це Uh, Це мій знайомий oh, Артур Дейл. Добрий день. Добрий день. Uh, він помічник uh, касира у моєму банку. Я попросила його перевірити мій рахунок. Чи не зняв хто мої гроші? Чи не так, Артере? Саме так. Oh, Тримай. Oh, Елі, зачекай. Не чіпай. Чому? Це один із моїх клієнтів, і я не хочу з ним розмовляти. Це він. Так. І ти не ні. Чому він неправильно відреагував на те, що я погодилася розглядати його справу? То що трапилося? Я потім тобі розповім. Не піднімай слухавку. Я піду і заберу свою валізу. Ні, Артур зараз принесе така чорного кольору валіза, коло дверей ти її одразу побачиш. А тепер розкажи мені, що цей ковбой наробив. Адже він годинами так буде дзвонити. Нехай дзвонить. Це мені нагадує пожежну станцію. Алло. Алло. Це у двері. Мене немає вдома. Марно втрачаєш час ковбою. О, добрий день. Мені потрібна міс Фернібл, місіс Кастл. Так, звичайно, хвилинку. Побачу, чи вдома вона. Якийсь незнайомий мені чоловік. Ніяких чоловіків. Заходьте. Привіт, Ебі. Стіве, що ти тут робиш? Я побачив сьогоднішню газету. Моя подруга Еліс. Ми разом знімаємо кімнату. Привіт, рада познайомитися. Привіт. Я побачив фотографію. Ти з ковбоєм і між вами лише кінь. Що це означає? Я марно витрачаєш час ковбою. А це Остін. Привіт. Містер Дейл, містер Холл. Добрий день. У тебе якісь плани? Плани? Прийшов полагодити телефон. Я його вчора полагодив. Не пам'ятаєш? Сьогодні на черзі годинник. Так. Що ти збираєшся робити? Я збираюсь залишатися тут і Еліс до кінця свого життя. Ти не можеш на таке піти? Коло такої дівчини, як ти, має бути чоловік поруч. Мені не потрібен Бен. Але може я чимось. Я можу зробити тебе щасливою. Але Бен на це не здатний. А хіба ми про Бена говоримо? Ні. Наш телефон працює. Хочете послухати, як він дзвонить? Будь ласка. Чомусь, як тільки мені подобається жінка, вона вже закохана в іншого. Але якщо захочеш полетіти кудись, ти знаєш, де мене шукати. Дякую, Стіве. Бувай. Бувай. Чи можу допомогти ковбою? Вибач, друже, я тобі ось це приніс. Я ж сказав, забудь про борг. Ти одружився, ти став іншим. Все змінилося. Ебегель пішла від мене. Чому? Вона права. І тобі бракує її. Дуже. Я сам винний. Але з іншого боку, ти її використовував. Відверто, ні. Я не можу її повернути тепер. Вона добре знає закон. Бачу, у тебе неприємності. Відверто кажучи, в мене теж. Uh, і твої 60 тисяч доларів мені не допоможуть. Ем, На добраніч ковбою. Бувай. Генрі. Ковбою спробуй повернути свою дружину. Оператори? Що? Оператори, з'єднайте мене із місіс Ей Джейн Бен Кастл Фернібл, адвокатська контора Маунтен Стріт. Це справа життя і смерті. Скоріш за все смерті. Алло? Голова поліцейського відділу. Заходьте. Місіс Кастл. Привіт, дядько Джордже. Люба. Дядько Джордж. Так, Ебі завжди мене так називає. Я знаю її з самого дитинства. Гадаю, тобі вже розповіли, що Бен потрапив у дуже складне становище. Було убито Генрі Келлена, а його охоронець став свідком вбивства. Бен відмовляється відповідати на запитання без свого адвоката. Якщо бажаєш з ним поговорити наодинці, звичайно, я маю це зробити. Мені здається, у мене немає жодного шансу на визволення. Це не так, Бене. Ти не вбивав Генрі. Звичайно, ні. Але усі докази проти мене. Я був винний йому 60 тисяч доларів. Але ти міг їх повернути. Саме заради цього я й прийшов, а потім хтось зайшов у кімнату і вбив його. Тоді ти просто свідок. Але коли Рікі зайшов до кімнати, я тримав у руці пістолет. Просто збіг обставин. Усе владнається. Тобі потрібен хороший адвокат-криміналіст. У мене є товариш. Ні, я не збираюся міняти коней на переправі. Але у мене не так багато досвіду. Ти просто не впевнена у собі. Неправда. Через 24 години ти будеш вільний. Повір мені. Тепер я впізнаю свою дружину. Вибач, я твій адвокат. Одне питання: чи впізнаєш ти вбивцю, якщо його побачиш? Я не роздивився його, але так впізнаю. Добре. Дядьку Джордже. Містере Діа Міллер, знайомтеся. Добрий день, містер Касл. Привіт. Добре, а тепер поговоримо. Я не тільки впевнена у тому, що мій клієнт не вбивав Генрі Келлена, але мені стало дещо відомо, і це допоможе мені знайти справжнього вбивцю за 24 години якщо ви відпустите Бена. Відпустити? Він головний підозрюваний. Можна, звичайно, зателефонувати судді, але я не хочу цього робити, тому що тоді навіть у газетах напишуть про те, що ви затримали таку відому людину, як Бен Кастл, не маючи на це достатньо підстав. Без підстав Ебі він тримав у руці пістолет. Ви зняли? Відбитки пальців. Так. Так, вони навіть з під нігтів щось витягувала. То що? Він стріляв із пістолета за останні 24 години? Ні, але це нічого не означає. До того ж, я можу довести, що він мав при собі чек на 60 тисяч доларів. Фред, чи не можеш ти поступитися? У цьому випадку можу. Ви кажете, що знаєте, хто вбивця. Може, вам потрібна наша підтримка? Ні. Дайте нам час до ранку, і ми самі його приведемо. Якщо ти тільки Фреди не проти. Ні, кілька хлопців їх підстрахують. Ми нічим не ризикуємо. Тут у мене хвилинку, зачекайте. Але зараз, Джордже, ти відповідаєш за головного підозрюваного. Дякую, дядьку Джордже. Дякую, Фредді. Ходімо, Бене. Тільки чотири години. Цього більш ніж достатньо. Зачекай, Абегель. Я вам дуже вдячний, дядьку Джордже. Ходімо. Хлопці, не загубіть їх, не відходьте від них ані на крок. Вони мають бути тут о другій ночі. Куди ви зібралися? Uh, але нас відпустили на 4 години. Uh, так, але тільки у поліцейській машині. Бене, Бене, допоможи. Uh, Що трапилося? Мені іноді стає погано. Я не хотіла тобі казати. Що, Люба? Доктор ще не певний, татусю. Татусю? Ти хочеш сказати? Це просто неможливо. Відправ кудись копів. Зараз, хлопці, допоможіть. Що зробити? Моя дружина, це наша перша дитина. Я сам хвилююся. То що робити? Води. Принесіть води. Води. Я дуже голодна. Я б зараз їла, наприклад суницю та солоні огірки або щось таке. У нас немає суниці, але є солоні огірки. Неси. Вони, мабуть, до лікарні поїхали. Мабуть, що так, але ми ще можемо їх наздогнати. Звичайно, хвилинку. А скільки вони вже одружені? Не пам'ятаю, але я читав на тому тижні. Про що я кажу? Нас обдурили. До машини. Я сподіваюся, ти знаєш, куди ми їдемо. І де можна знайти вбивця? Це надто велике місто, не забувай. Я знаю, де нам допоможуть. Суниця, огірки. То Келена сьогодні вбили. До того йшло. У містера Келена було багато ворогів. Ворогів? Вам потрібні їхні імена? На мене не дивися, у мене погана пам'ять на імена. У мене теж. Хлопці, ви не зрозуміли. Перед нами Ебегель Фернібл, дочка Артура. Ми маємо йому віддячити. На мою думку, це був Тоні Лонмак. Ні, Лонмак не міг. 15 хвилин тому я витяг його із поліцейського відділку. Хвилинку. А коли вбили Келена? Приблизно пів на восьму. А копи підібрали Лонмака о восьмій. Тоді він міг вбити Келена. Через це він так поспішав забратися з міста. Він збирався виїхати з міста? Так, він навіть у аеропорт дзвонив з мого телефону. Хотів найняти літак, щоб вилетіти до Мексики. До Мексики? Де телефон? Он там. Він дав мені тисячу баксів за те, щоб я витяг його із відділку. Я мав би здогадатися, що він щось серйозне скоїв. Я б хотів вам, хлопці, подякувати за те, що ви так мені допомогли. А в чому справа? Та так. Ні в чому. Так, Стіве, чартерний рейс до Мексики. Будь ласка, затримай його. Навіщо? Що сталося? Я приїду і поясню. Бувай. Діксоне, що? Ти ведеш літак до Мексики. Так, а що? Зараз поясню. Навіщо ми сюди повернули? Це найкоротший шлях до аеропорту. Чекай. А якщо виявиться, що це не він, ми ж не певні, що Лон Мак у нього стріляв. Ти його побачиш, і тоді ми знатимемо напевне. Де літак? Біля ангару, готовий до виліту. А де пасажир? Він ще не приїхав. А де пілот? Я про це вже попіклувався. Він розмовляє по телефону. Ходімо, скоріше. Не зрозумів. Є хтось? Здається, ми перші. Тоді сідай. Може, ми ще когось покличемо? Що? Я не знаю. Присядь. Що? Заховайся. Я замовляв літак до Мексики. Це він? Так. Ми вас довго чекали. Закрий двері і полетіли. Що відбувається? Сідай за штурвал і піднімай літак. Я не пілот, я не знаю, як це робиться. Послухай, пілоте, я маю летіти до Мексики, тож не затримуй мене. А що ти тут робиш? Сідай з ним. Швидше, сідай з ним поруч. Піднімай літак. Полетіли. Я. Головне злетіти. Там буде легше. Ну добре, полетіли до Мексики. Пілот літака 7406. Щось трапилося? Що з вами? Щось трапилося? О, ні, Бене! Бене! Бене! Я не можу боротися. Де мій дублер? Бене, я не вмію літати. Треба було прочитати інструкцію. Ей, Джей, тримайся. Повертай, повертай. тобою їхати, а я що роблю? Бене? З тобою все гаразд? Так, він утікає. знаю. Бене, тільки не треба робити себе ковбоя. Але ж я маю якось його зупинити. До того ж потренуюся кидати як його ласо. Стій тут. Бене, обережніше. У нього пістолет. Обережніше, Бене. класний трюк. Добре, хлопці, заберіть його. Молодець, Бене. До побачення. А тепер знімаємо. Потисніть йому руку, місіс Кастл. Ти дуже мужній, Бене. Бене, надягни їй капелюха. Бене, Я хотів дещо спитати. що Тобі подобається суниця та солоні огірки? може й подобаються. кінець фільму. Українською мовою фільм озвучено телекомпанією Інтер.